Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! Ah, moleque! The King of Fighters 2002 Unlimited Match e saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 2002 Unlimited Match! Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente, que vai estar aqui no card. E a primeira luta é contra o Lin! E é claro que não pode faltar o gordão. Vamos lá. Toma! Ha! KO! Winner! É isso aí! Cop 2000 na veia, rapaz! E agora Shingo! Round 2, fight! Dois comédias se enfrentando. E agora, Jun! Round 3, fight! Ah! <laughs> Ha! Ah, no pula Winner! Oda E agora o trio das garotas! Começando pela Hinako! Hinako, Round 1, fight! Isso, agarra! Subindo! Opa! Apollo Street! Ah, rolando! KO! Winner! Otaku Shibuine! Perfect! Ah, moleque! E agora, Meili! Round 2. Fight! Vai lá, Clark! Isso! Já pro chão! Ah, catada aérea! Pegou! <laughs> Toma! KO! E, e agora, Shang Fei! Round 3, fight! Toma! Winner! E agora o trio das mulheres. Começando pela King. ら相手になるわラウンド1 渋いね知らぬいの炎集まって知らぬい竜王儀鉄の葉かかってらっしゃいラウンド2ファイト E agora mais tiradores! Manda, se manda! Rolando! Volta aqui! Onde você pensa que vai? KO! Winner, otaku shibui ne. E agora, a waifu das waifus, Kazumi! Round 3, fight! Ah, essa garota é um perigo! Não vacila, senão ela te parte em dois! opa ik dat is counter. Hasta la vista, baby! Se você não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Winner! E agora, o time do Art of Fighting. Yuri-chan, Começando por Robert, também conhecido como Loba. <laughs> Vamos lá! Ronan, hum. hum. Ignace. Round one. Fight. Vamos lá, Gorodaimon. É a sua vez. Isso. Terremoto. E fora! KO! Winner! Perfect! moleque! E agora, Rio! Round 2, fight! Isso, catou! Toma isso! Isso! E mais isso! KO! Winner! Haha! E agora, Yuri! Round 3, fight! será que vem agora? Oda Select. E agora, Kula! Ha! Parece que entramos numa fria. Round one. Fight! Pra cima dela! E toma bolada! Ha! Fica frio aí! não, não! Isso! Não matou! É isso aí, vencemos a Kula! E vamos em frente! Oda E agora o time do K! Começando pela Whip! Vamos lá, Clark! Round 1, fight! Programa secreto! Ahá! KO! Winner! Otaku Shibui ne! E agora, máxima! Round 2, fight! lá, Goro! Round 3, fight! E a música? Sai, sai, sai! Toma! KO! Por pouco, hein? Winner! E agora K-Dash! Vai! E toma secreto! K.O. Dois coisas. Ah, parece que é o Shank que vai ter que resolver a parada. Round 5, fight! Nossa! Ah, protagonismo aqui não! Winner! E agora, vamos para o chefe! Quem será que vem? Oh, é o zero! ダーセレクト楽しいものだなラウンドワンファイト pouco. Ah, maldito! Droga! K.O. Zero coer coeru mono wa zero shika inai. E o cara aí. Vamos lá! Vamos lá, Goro! Round 2, fight! Isso! Vai! KO! Zero zero É, sobrou pro gordão de novo. Vamos lá! Round 3, fight! O gordo você é foge, né? O do bigode. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma! Ha! O do bigode já era. Winner! E agora? a batalha final. Rugal! Oda Select

Olê! Subindo! Olê! E toma duplão! Miserável! KO! Boa seguida! Vamos lá, Goro! Round 2, fight! Quebra a cara dele! Mostre pra ele quem é o verdadeiro boss do KOF! Isso! Vai, vai, vai, vai! Isso! Toma! Maldito! KO! É, sobrou pro gordão de novo. Round 3, fight! Ah, maldito! Vamos, falta um hit! E é isso aí!